Abassocial.com és un centre comercial online on trobaràs serveis i productes de tota mena, però sobretot un gran compromís social, que portem a la pràctica amb la redistribució de l'import de les vostres compres en tres fronts. Tots els usuaris rebreu un percentatge sobre el consum que facin les persones que convideu al web i també, de manera més reduïda, sobre les persones que els vostres amics convidin, creant així una cadena on us beneficiareu de fins a 5 nivells de comissió. A la pràctica, passareu a ser els nostres col·laboradors ja que ens estareu ajudant a teixir una xarxa cada vegada més gran i més profitosa per tots. La vostra comissió us serà abonada mensualment i podreu fer un ús totalment lliure d'aquests diners. Un altre percentatge d'aquest import anirà destinat a ONGs. En realitzar una compra, us apareixerà un llistat on podreu seleccionar a quina entitat voleu dedicar aquesta comissió. I, finalment, destinarem un altre percentatge a finançar els projectes que vosaltres ens presenteu, el nostre equip farà una primera valoració i els projectes seleccionats es penjaran al nostre web. Cada vegada que algú faci una compra, li apareixerà una llista amb els projectes que en aquell moment estiguin buscant finançament i el projecte que obtingui més vots s'emportarà el total de la partida destinada a aquest fi. Construïm, entre tots, un nou centre comercial. Construïm, entre tots, abast social.